Honda Civic Type R 2023 yang dibuat di pabrik Yori di Jepang akan segera diluncurkan secara global dalam beberapa bulan mendatang. Tapi hanya dalam unit yang terbatas yang mungkin tidak dapat memenuhi semua permintaan di pasar global. Di Jepang, Honda telah mengkonfirmasi akan membatasi pasokan lokal Civic Type R generasi terbaru atau FL5 hingga 4.000 unit per bulan, setara dengan 4.800 unit per tahun. Honda Civic Type R 2023 akan ditenagai oleh mesin bensin dengan mesin 2000 liter turbocharged 4 silinder tetapi turbocharged yang didesain ulang dengan sistem pembuangan yang lebih efisien dan meningkatkan output daya menjadi 315 tenaga kuda pada 6500 rpm dengan torsi 310 pound-feet pada 2600 hingga 4000 rpm. Honda Civic Type R 2023 sekarang memiliki radiator yang lebih besar, rem depan yang lebih ringan, velg 19 inci dengan ban Michelin Pilot Sport 4S. Honda Civic Type R 2023 akan tersedia dalam 5 warna mewah termasuk Type R Championship White yang legendaris. Di bagian dalam, Honda Civic Type R bernuansa merah, memiliki trim serat karbon palsu, satu set kursi depan yang sangat nyaman dan sporty, layar sentuh 9 inci, klaster instrumen digital, integrasi smartphone, dan aplikasi bawaan yang memungkinkan pengemudi mengawasi berbagai parameter secara real-time. Honda belum merilis berapa harga Civic Type R 2023, tetapi kami memperkirakan harganya akan mulai dari 39.000 US dollar.